Chau amichis de físimas Más. Para el giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento corto pero intenso. Vamos a hacer un entrenamiento de gambe y glúteo. Per este entrenamiento habíamos bisogno de, un manubrio. Si tú no hay el manubrio, una pala médica te fa bene. Si tú no hay la pala médica, puedes prender una confesión de agua de un litro, dos litros, de mesolitro. litro. Todo depende de la, la tu condición física. Vamos a iniciar con un poquito de movimiento da Pablo les consiglio de fare questo eh, allenamento dall'inizio fino alla fine es muy eficaz per tutte le belle donas anche per gli uomini per todas las personas que están iniciando a hacer actividad física. Este allenamento eh, es eficaz. Tú lo lo al menos una due veces volte te voy a explicar ogni ejercicio ok vamos a iniciar con un poquito de movilidad cambio, giro, giro, me piego, salgo, salgo, me piego nuevamente, sí, sí, piego una, vamos a encender cambio, cambio, cambio, cambio, perfecto, vamos a encender vino donde yo riesca, salgo nuevamente, echendo encrocho cambio perfecto el talón eh. cambio ok ok ok ok ok ok giro piego ligeramente el ginocchio Vamos a parar. Tres ejercicios de, brazo, no, tres ejercicios para la gamba con el glúteo, con un ejercicio de brazo, lo abramos gambe e brazo. Vamos a iniciar con un piccolo riscaldamiento vamos a fare tres eh, tres skippy, abro de lado lateralmente, esto lo hacemos por 12 volte y dopo poi entramos con nuestros ejercicios que voy a explicar el giorno de hoy. Vamos a iniciar, vamos a iniciar 1, 2, 3, abro grande, ta. Uno, dos tres abro grande, ta. Uno, dos tres abro. tres uno, dos tres abro. cuatro uno, dos tres cinco uno, dos tres abro. seis uno, dos tres abro. siete uno, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 2 in più, 1, 2, 3, abro 1, 2, 3, ok, perfetto, abbiamo fatto il nostro piccolo riscaldamento, ti a fare vedere los cuatro o tres ejercicios que vamos a hacer le gambe el brazo tú me lo repites de 2 a 3 volte vamos a iniciar vamos a aprender el, el peso el peso el peso nuestro primo ejercicio nuestro primo ejercicio vamos a hacerlo vamos a hacerlo eh, vamos a hacerlo 20 repeticiones, voy a hacer 10 de lato, 10 de fronte, ok, piedi, la espesa de la espalda dietro il glúteo, esquina derecha prendo el peso, guarda, prendo el peso, salgo, 1, nuevamente, scendo, 2, 3, 9 10 vamos a hacerlo de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente va, se va, se va va, yendo 1 2 tú puedes fare eh, 12 repeticiones, 15 yo siempre faccio 20 ah, 3 9 Y 10. Perfecto, perfecto. hemos finalizado nuestro primer ejercicio. Tú con este ejercicio lo puedes repetir de 3, 4 voltios. puedes variar la repetición. Yo falto 20. Tú puedes hacer 15 o puedes iniciar con 10 y progresivamente vaya aumentando, aunque modificando el peso. Nuestro segundo ejercicio que yo propongo, que yo propongo, vamos a hacerla en español, la sentadilla o el squat. lo cual. Vamos a hacer vamos a fare 10 con una gamba, 10 con una gamba, 10 con alta Vamos a abrir a la espesa misura la espalda. Prendo el peso. cual, Prendo. Prendo el peso. Vado dietro. Ta. Ok? te va. Ta. Uno. Ta. ué. Tá. Você vai. Tá. Três. Tá. Quatro. Tá. Cinco. Tá. Seis. 7 Otto. Nove. y 10. Vamos a cambiar de piel. Cambio, cambio. Cambio de pie y cambio de mano, ¿no? Cambio de pie y cambio de mano. Se va, se va, se va. Ok, é si Tá. Uno. Tá. Due. Tá. Tre. Tá. Quatro. 5 6 Ok, importante en este ejercicio, utilizar un peso que sea dato per te. Que lo voy più, que voy a sentir più resistencia, más tonificaciones. Puedes modificar el peso, aunque las repeticiones He fatto 10 y 10. Tú con este ejercicio me lo repite de 3 a 4 voltios Mira comando. Vamos a, a proponer un otro ejercicio para el dorso, così pues trabajamos aunque el brazo. En nuestro primo ejercicio que hayamos fatto pues, este, hayamos utilizado anche el espalda. Ahí estamos elaborando brazo, Nuestro segundo se llama rematore. Pues te propongo farlo con tú te due o con uno. Voy a hacer eh, voy a 10 eh, con las due mani y 5 y 5 con una mano, así tú puedes variar en tus entrenamientos. Ok, perfecto, perfecto posizione guarda gluteo schiena derecha, va ancora questo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok adesso lo faccio con una con una sola mano con una sola mano lo posso fare guarda 3 2 1 a fare 5 1 2 3, 4 y 5. Vamos a cambiar. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Se va, se va. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Este ejercicio también me lo puede repetir de 2 a 3 4 vueltas, Todo depende la tua motivación y la voglia que hay per mejorar. Y nuestro último ejercicio que yo propongo, vamos a hacer un ejercicio a corpo libero. Vamos a hacer el jumping ya, facciamo pues 3 jumping ya, un squat y una gamba avanti. Puedes guardar, puedes guardar. 3, 2, 1, via. 1, 2 3 e scendo passo avanti su nuevamente 1 2 3 e scendo passo avanti gamba su dai 1 2 3 e gamba avanti su puoi cambiare dai 1 2 3 e ta una gamba ta perfetto dai 1 2, 3, 3, 3, echando, gamba, ah, ok, 4 vueltas, 1, 2, 3, echando, ta, ta, ta, ta, 5, 5, 1, 2, 3, echando, ta, ta, ta, ta, 6, 6, 6, 1, 2, 3, echando, ok, sí, sí, sí, 7, ok, 1, 2 3 passo 8 si va 1 2 3 e scendo 9 9 1 2 3 e scendo ta, passo avanti 10 2 in più 1 2 3 dai dai ultimo ultimo ultimo 1 2 3 siendo Ta. Ok, perfecto. Por el giorno de hoy habíamos finito. Tú estos ejercicios, me lo repite, de 3 a 4 vueltas. No dimenticarte de aggiungere ejercicio aeróbico. Mangiare sanamente, correctamente, balanceado, vas a ver grandes resultados en tu bel cuerpo. No solo el cuerpo, no solo la belleza, sino anche la Salute. Vamos a hacer un poquito de stretch, Dale. stretch, Dale. Pues cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. Ok, perfecto perfecto Vamos a abrir, grande, grande. Y esciendo fino donde yo riesca. Adesso con las dos manos, un solo pie Cambia, cambia, cambia, cambia. Ok, piedi uniti, uniti, uniti, senza piegare el ginocchio. E incrocio, incrocio, Cambio. Piego una gamba, piego una y lentamente. Cambia. Tú a casa lo fai con più tempo, 20 segundos por ogni ejercicio de stretch. Ok, cambio dietro. Cambia. Ok, perfecto, un poquito de, de Ta, ta, gira, gira, gira. Ta, gira. Muévete, muévete, muévete, mueve los brazos. Ta, ta, ta, ta. en indietro. Avante. Su, en you. Una piccola en el gomito. Cambio. Le recuerdo tú a casa lo fai el stretching più tranquilamente, sin tanta freta como yo. Y lo fai molto bene 20 segundos por ogni sessione ok perfecto. Por el giorno de hoy, habíamos finito No te dimenticare de suscribirte a este canal. lasciami tu comentario. Y e avanti la vida es movimiento. de cuore Pablo